o'zbekistonda jazoni ijro etish joylarida e, masalan shu nafaqat e, koronavirusni boshqa kasalliklarni ham tarqalish ehtimoli juda yuqori imkoniyatlar juda yuqori chunki u yerda e, profilaktik holat profilaktik amaliyotlarni juda cheklanganligi tibbiy yordamni juda past darajada ko'rsatilishi va boshqa ko'pgina faktorlar tufayli u yerda boshqa kasalliklarni tarqalishi ehtimoli ham juda yuqori bo'lib endi agar e, shu e, koronavirus pandemiyasiga keladigan bo'lsak e, ko'pchilik aytishi mumkin bu muassasalarni o'zi ajratilganu jamiyatdan o'zi karantin holatida emasmi deyish mumkin lekin u yerdagi mahkumlar soni masalan mingtadan ikki mingtagacha ba'zi joylarda uch mingtagacha bu e, xodimlarni tashqi dunyo bilan bordi keldi aloqada bo'lib turishi hattoki uchrashuvlar to'xtatilgan taqdirda ham baribir e, o'sha koronavirus pandemiyasini tez rivojlanib ketishiga sabab bo'lishi mumkin shu o'rinda e, biza o'sha millatlar birlashgan millatlar tashkilotini tavsiyalari yana boshqa davlatlarni o'sha tajribasidan kelib chiqib masalan eronda yetmish mingta mahkumni uylariga qo'yib yuborgan o'sha uy sharoitida e, uy qamog'ida saqlash bilan e, chiqarib yuborishgan e, yana inson huquqlari bo'yicha oliy komissar mishel bachelatning yigirma beshinchi mart kuni qilgan o'sha o'zini bayonotidagi ta'kidlarini e'tiborga olgan holda bizda ham shu jazoni ijro etish joylarida saqlanayotgan mahkumlarni ehtiyot chorasini o'zgartirib o'sha e, mehnatga va qonunlarga bo'lgan munosabatini ularni yurish turish ichki tartib intizomga bo'lgan munosabatini yana shuningdek e, mahalla raislaridan uchastka inspektoridan olgan tavsifnomalarni inobatga olgan holda ularni ehtiyot chorasini o'zgartirib ba'zilariga e, muddatdan ilgari shartli ozod qilish ba'zilariga nazorat ostida ozod qilish ba'zilariga o'sha e, uy qamog'i kabi e, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot choralarini qo'llash bilan ozodlikka chiqarib o'sha e, muassasalardagi konsentratsiyani muncha qisqartirish mumkin mana bu narsa o'sha joylarda koronavirus tarqalishini ancha ehtimolligini pasaytiradi mana shu narsani qo'llashda biza ko'proq masalan e, aytishimiz mumkin o'sha oldingi prezident e, e, afnomalarni qo'llaganda ko'p xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan masalan navoiyshunos filolog olim akram malik yosh siyosatshunos olim rustam abdumannopov dindorlardan dindor ulamolardan ruhiddin faxriddinov lutfiddin muhiddinov harbiy mutaxassislar noraliyev qutbiddin alisher ochildiyev sanjar ismoilov ravshan qosimov yana bahrom suvonov yirik tadbirkorlar xurshid mamatqulov bahodir nurullayev matematika o'qituvchisi asad tursunov mana shu kabilarga prezident afnomasi qo'llanilmagan qaysidir sabablar bilan mabodo mana shu pandemiya tufayli qanaqadir shularga afnoma yoki qanaqadir yengillik bo'ladigan bo'lsa birinchi navbatda mana shunaqalarni ishlarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi